bwe namuteekamu si bwe busente obungi enyinza obusobola okunuma kuba almost era ninga eyazimuddiza kasitamugamba nti ha mukazi otumulabye wano ngaasindika odio otambula tongambye namubuuza naye madra titweyagala tuli bafumbo wampasa wemba nga mbadde empunya lwaki aba nnondoola omuntu wawunya oba olondoola waki kyoba olondoola ekivundo kale embeera za madra ti kikotalina mutima mubi eh. kiko yeisanga baserebu kale yeisanga basitemberaze tapapa hmm. ebintu bya yeisa kigaga teisanga kali nekabukire no nekayimuka nekakola katya neketala nekazimba ozimba biki eh, kati ensonga zetuliko za mukulu madirati nagira ati ye dikisoni lubega kati dikisoni lubega oyo eke nagira ati alina ensonga alina mwana muwala yalinayeevu n'amuvuga process by process nga mubitegeera ebya process kakati omuwala waali wano atubuulire bakwatagana batya biki ebiriwo bigenda bitya kuba nawulidde lubega agamba oyo omuwala namujja mukyalo biki biki tanaaba awunya amuteeka musente kati omukazi waali omukyalo ono waali atunyonyole process yali etya mm. kati madrati madrati abamu waliwo abamwawula mm. waliwo n'abalaba tamwawula madrati yani gwe gwomanyi kekasajja akampi ennyo akaddugavu hmm? akampi ennyo akaddugavu hmm. mm. buzibu ki bwolina naye nalabe mwerangira madrati oyo tweyagala netutakwatagana tweyagalako netutakwatagana naye omukulu oyo wetutakwatagana netusalawo tubeere ab'emikwano alabika ye yali akyayagala hmm. omukulu oyo gwe twayawukana netubeera nga tuli bamikwano nga bwamanya nti nina omusajja gundi ngaamumanyi ngaamulumbirawo hmm. Hmm? namugamba oyo omukazi wange nze amusasulira enyumba omwana oyo namugja mukyalo namwagala muntu ngera emwabiwulidde byagenda agamba abantu hmm. kale azinga nkolako efujjo mulundi ogutali gumu hmm. nga nsirika ningamba owaayi musanga omuntu atuuka nakolaki nabireka nabyesonyiwa kuba kyemanyimu abasajja mwesonyiwa manfu abakazi fe abatesonyiwako mm. ekibawula ne madirati era mwakamala mu relationship banga ki relationship tetwagimalamu banga ddene mm-hmm. tetwagimalamu banga ddene olwensonga titwakwatagana madirati mm. tyagala bwobeera netyagala muntu atunula tunula ngaonoberani girlfriend wo omuntu mhm. nayitawo nomutunuyira nogaa hmm, ali smart talyagala hmm. maddira ti muntu mukubi hmm? eh, akuba asuna yes asuna mukimugunyu nanze ina kusuna mukigunyu nga tewali alabaebyaddala ebyaddala nga si comedi madiratiyes madirati mubuulire abantu bamutegeere muganda wange sagala mmuwayiriza nze madeti nensonga enkulu eyanzigyeyo mu kamera okubeera nga njogera ku madeti sandivuddeyo kuba senga navaayo dda emabega hmm. senga navaayo dda omwaka oguwedde nga senga navaayo dda hmm. naye ku luno kyasusse hmm. ekyanzigyeyo nti yanzigyeko ekintu kyenjagala ekimpesa yanzigyeko ekintu kyenjagala ku mutima kyanumye like yagenda nalumba omuntu gwempulira gwenjagala namugamba ebigambo namugamba era nga naye akimanyi tukite mm, nga tuli bamikwano ngaoli wanakubakuba ye abuuza avuma gwe mazi sitoleki gwe mm. mbiki webityo muvuumi ate muwayiriza bamumanyi bamumanyi era bajja kumpolereza mm-hmm. nze simukonjera bigambo bibi mm. naye nze ekintu ekyasinze okunuma fe abakazi woba oyagadde oba oyagadde yagenda nalumba omus omusajja gwempulira gwenjagala namugamba ebigambo bingi ngamugamba ki ebyo byonana nga byemwawulidde mbuyanzijya mu kyalo yaze ngandabirira simaa yampa sente zenyumba simanyi oba emitwalo kumi kisobola sasula enyumba emitwalo kinaanagendayo njagala ensonga mm. ezasinze okukuluma nogamba ngumikiriza ekimala ensonga ezasinze okunnumira ddala kale weyandikuba yagenda n'agamba omulenzi ebigambo hmm. omulenzi teyabinyinyonyola wabula ye ye ngaomuntu omukulu ate abasajja hmm. yaŋŋamba ekintu kimu rabaha tukireke tukite okitegeera hmm. kati nze ŋanze omukazi kiba kinnuma bcause nze nali njagadde tewali mbeera yonna okutegeera hmm. olwebigambo byamadde ti talina nabudde bubiambamu ate yaambye kino nakino kuba abasajja tebabangaki ngabakazi yaamba bugambi tukite mhm. nemweeza meseji tadamua nemukubira esimu kasitakwala nawulira nti olaba ayogera nga ajjako wali omukozi ekyomusajja aliwa madrat okutuuka kweryesa sina kyenamukola madrat simuvumangako naye madrat olwobujja nebuba n'obuteesonyiwa butamanya nti omukazi butakyawa kuba omuntu wesonyiwa abasajja abesonyiwa naga ntadde mutadde nkitadde hmm. okitegera naaba ategedde nti kale gundi tolina tukate kusaligenda kulikodinga naye vidiyo onkakase hmm. okitegeera kuba akikolaku nnumi enampemula ebintu bingi nanvuma yanvuma ebintu bingi ng'agenda ew'omuntu oyo gwasuubira nti omwagala n'akola vidiyo kyotegeeza sinakusuubira yalaba profilo pik mhm. nakwata gayi nomuteka ku profilo pik kuba kyekyali kinsanyusa kyekyali kimpa emirembe hmm. nomutekakunaamba gwe yaamba gwesimayanga maze omutadde ni ku profilo pik nga oyo ngenda okubikuwa wano mhm. yaoyo maze omutadde ni ku profilo pik n'avumma ebintu bingi abula nga sikolaki nga simuddamu era amesigi namusindikira yansindikira vidiyo hmm. nga aŋŋamba mbu yasindika vidiyo ngaagamba labba obadde ezoyinza otwalukanya ne muganda wange naye aneetondedde hmm. kyesiteeka kasa nti oli yagamba nti sorry hmm. okitegeera mwenanga hmm. neetondedde labaha toyinza twawukanya biki biki kakintu kyo kyonnuma naye kwe okumusindikira mesagi hmm. ne mugamba oyo gaayi yudonno n'okudonno tolina kyomusinga hmm. bwe yakiraba ekyo ndowooza oba ennugu neyeeyongera kyesimanyi hmm. waayitawo kennaku nga byonna byonna bivuddewo nasuubira nagenda mulabisa mbu mu kamera nzije mu kamera mulabise kubaka akasonga hmm. naye kyasinze okunnuma nasooka nenfuna essimu hmm. okuva ewo omuntu omu gesigenda kwogera linnya hmm. okumuwa ekitiibwa kingaye yankwese munangamba rabaha ki ekiriwo mukwa nemugaa tewali ogamba otya ngaobadde onkyayi nangamba mbeerayo mpolampola naye byempulidde nga tebinsanyusa hmm. olibadde wange nemubuuza hmm. ate kiki yaŋamba ekyo tokwata ebintu bya madrati byewabba n'obizaayo nemubuuza hmm. biki mhm. nga amadrati ngaayogera bingi oliko hmm. olina kyewatwala nemugamba siina bannange siina kyenatwala yaŋamba naoba olina kyewamukola hmm. mukubire okole ki omwetondere byonna byonna bigwe oli mwana muwala ojja kuswala mhm. jobbwako n'omusajja yakwagala okusinzirakuoyo omusajja ebigambo byakolaki byakwogerera yambeera awo ŋŋambiro zange nga muba mukubire oba nkole ki ne ŋamba kambima amazzi kyanuma hmm. ayinengezaako okubira ku gayi wange oyo hmm. gwe njagala gayi n'atapiikinga nemweza nemesejemuga njagala kwogera naawe ali mwesibwako nyonyonyo njogere naye ambulire ky ekituufu mm. ekiriwo ngaayi mm. yagaana kumbe oli amutadde mukodi kukyamaye yamuteeka nze nga madrati we mumanyi kuba si gwe gusoosa ogwo hmm? yes nze wakuba nti oli muntu mukulu wa kitiibwa ate ayina famiry hmm. naye yandiyogedde ekituufu hmm? kuba naye bwe twali twoka nayeangamba ekintu kimu manyi yabaha nka nkuleke nitufuke bamikwano oba olina kyoyagala nkuyambemu nkonaako kitegeeza madra yateekamu omukazi yamuteeka mu musajja koodi eri enkambwe yes kuba omuntu wemubadde nga muli bulungi nga munyumya nga mukolaki nga muli happy naga nti tukite nga tayagala nakubusima bino ngaabakazi ogaa nti kale omusajja mbanyeokanye naye tufuke bamikwano nga tayagala byona bimanya tukite tukitoledamu nakunkubira yes kyomanye kati ebigambo eba byali biki byali bingi mhm. ate nga sigwe ogusoose eh. yes sigwe ogusoose omukulu oyo nayo akasajjaako kakolaki akasajja kakola kyako ngaka odiyo zonna zonna nga yengendo zikuwa hmm. n'addazisindikira muntu omu mhm. yakwata ekkubo n'agenda n'agamba omuwala omuwala mukwano gwange mhm. yamukwana mhm. omwala ekigendero kyaesi kyakwagala madra kinga ono oyagala okwera ne mukwano gwo nga sereba omusimu naye tyagala mweyagale madeti yamugamba nze nkwagadde simaatukira ku nsonga biki sabuulira na bulungi ogenda biwulira hmm. kati weyamubuuza nti enamba wagijje wandoza namugao oba nagijja kulwa baha oba yamugamba biki nze byesamanya byebayogera hmm. kubera nsindikira busindikiza odio teyaŋamba bingi hmm. audio zingazi banange simanyina kyakwogera nga mubutuufu omukazi nioba wamukyawa toyinza mwogerera bintu ogenda kubyewulirira kumazeemu sobola byogera nga nze binswaza okwogera eh? okitegeera nga ngamba nga wemwesibaku nga ngamba musimanyanga nga bwe yabeeranga nange nenesiba ku palaso palaso tamanyi hmm. ojja kiwulira kuba simuwayira hmm. nga yogera amannya g'abantu ab'enjawulo omwezi odios ne besimanyi olwokuba anvunza hmm. okitegeera hmm. ebintu odios we nazifuna kyankubawala kuba nasooka nakaaba hmm. niŋamba naye kati nze madrati namukola kyokutuukaku seeryo okitegeera okunyonona okutuukaku seeryo ng'asindisa audio zezinvuma nga weyanzira mukyalo nga wenali nfaanana obuyi nga weyenjagala nga ndi muto nga nsasulira ennyumba nze madrot oba yagala mitwalo gyekkumi gyeyampamadrot oba yagala mitwalo gyekkumi gyeyampa egyennyumba nja kugimuddiza kuba egyo emitwalo kumi gyeyampa samagaden yonna yonna yakimanya nti yampa emitwalo kumi ezaki ez'ennyumba yabinyumiza abaala be yansanga nabo mukunkwana ennyumba gyens nsulamu ogiraba gwoba olowooza nenyumba eri musentemeka eri mukakadde emitwalo kinaana kakadde awo kinaana kakadde agamba yakuwa kati njagala tugende madrat agamba yakujja mukyalo olina amaalo muwala gwe amaalo agakuliko <laughs> madra teyakujja mukyalo nyonyola ebintu ebyo bwe yakujja mukyalo olina amaalo omwakiramu wemubeera n'abantu ate yetayagala muntu amwakiramu kiki olina amaalo abantu abamanyi basobola okunjulira eyo nati bati hmm. nze sibuukira hmm. yes nze nemikwano egimu gyenina egyabantu abamaanyi hmm. nsobola okulaako ekitono kyetasobola teeka mu kamera hmm. sinza ababuukira yajja naŋamba njagala kubeera mukwano gwo hmm. aye najja naga embeera gyo zinsanyusiza rabaha tufuke bakyali ye ngaolaba wakabi asobola okusaba omukwano omulala eri omuntu ansinga kuba gye bali abawala abanyigira abaaka abakabi okunsingako zisisibwa ku bantu zisesibaku bantu zeninamwesibako emukono simwesibangaku ekyo banjulira simwesibangaku simwesibangaku bwamanya nti nina audios hmm. bamanya nti ndi mukono niwabawo amugamba hmm. kuba mikwano gyekitera ebeerayo oba ndi mukono nga kusama hmm. kuba nagendawo kwemabegako kasita amugamba nti ha mukazi otumulabye wano hmm. ngaasindika odio otambula tongambye namubuuza naye madra titweyagala tuli bafumbo wampasa kikyo ntambulirako eh. okitegeera hmm? naŋŋamba simanyanga simanye ttako balitwala ku niyadi simaali sigalira mabega odio jazziwulira <laughs> byavumeabakuvumira kuba toyinza vuma muntu bintu ngebyo hmm. ekitegeera nayenza hmm. ekyenjagala nekyasinide ddala okunzijayo omukamera ogeze yasindika biibyo nayona byandinumya nembeera nayo nga omutima gunuma kubagayi yalaba nga tajasobola ntala ezo hmm. nakivaamu nga tajja zisobola nekyasinza okunkuba ewala kunjogerako tugende mpola ekintu kyokumwesibako wesiba ku madirati simwesibangako madirati omwesibako tomwesibako simwesibangako yanesibako kuba singa tanesibako singa tanondoola singa tagenda nga agamba abantu nga yanzija mukyalo wabadde ansasulira enju bwabadde tugende ku kya sente madirati agamba obuwanana bwa ssente bwazza kuteekamu toseka azza akusindikira omusimbi si ye dikison lubega ayiwa omusimbi ku gundi wosula apangisaawo tugende mpola kuba omukulu abadde ateekamu sente ze tugende ku kyakuteekamu sente emitwalo esatu gwe olabe emmotoka eyange hmm. kitufu kale sologena emitwalo esatu omuwala yadayo osoma bwesimu abadde ateekangamu akasente akupangisiriza enyumba kiri kitya emitwalo gisatu simukuliranokomuga nti njala ennuma ekyo nkiwasimukuliranoko nti enjala ennuma simukuliranokomusaba sente ze nga badde nga jansinikira sente mitwalo esatu ena esatu esatu esatu ena esatu jaki renti oba no ngaawona okusinyaga babi nkuteereddeko sente naye nga tozimusanalwaki wemeka esatu leka kuvuza musajja ng'ate ekituufu okimanyi rabaha <laughs> yagenadde okusindikira ojja bbira buli omu yakusindikirako nesimu nezikira sente empitirivu aa lokodawone tekisusa bambi sente nkameka sente ezizikizagundi nebagamba nti mobile mone tekyali sivinga nze mu bulamu bwange sikwata nkoko sente zamadati ziwera mitwalo abiri eh? yes wadde kumi netano nga zamu sente nyingi zeyampa nanjogera samagaden yonna zaali emitwalo kumi omukulu kwayogerera yes nanangirira samagaden yonna hmm. nagamba emikwano gyonna natuuza olukiiko balyawo nga bagamba matati yakuwadde sente zenyumba inoye abali mbo bayampa emitwalo abiri nade ti yakuwadde sente zenyumba n'omutwalo watali watuufu kuganze azenga nswaza hmm? azenga nswaza yakuba sente zenyumba n'omutwalawo ate nna byoyogera byabulimba tugende ku kyagundi omukulu agamba nti newabadde asulanga naawe mu buliri <laughs> nga takukwata nako okuliko <laughs> mbunga owunya okufa obufu twabiwulidde yalangeesubanamu nadra ti ngeoba olaba buli muntu asobola okusula n'omuntu n'atamukwatako simumanya nti nze abantu gwamumanyi siina byengenda kunyonyola nze naye nga kyenjagala ekisinga obukulu bwe naye namaddata aza binjogera ebitali bituufu kyensinga okwagala kanzije mukamwake naye nze simulinaako buzibu kuba simwogererangako nze nasindika odiyo nga mwogerera ebibi nga mwambula hmm. nga yebwaze nga nyambula akwambula ati okulaika okwogera tuyinza kubeerayo noyogera ku mukazi bintu ngaebyo kyowunya kyowunya simanya ebeera mbulinaye sikwatako kati kale kale katugeze nti yes tankwatako lwaki aba anoonya lwaki aba mpita kitegeera lwaki ye aba nenoonyeza oyo nemba tugeze nga ndi jinja nga alina sho hmm. tekimugaana nga akimanyi nti ndija tekimugaana kunyuka ade esaawa kumi nemu oba kumi nankubira hmm. okitegeera hmm. so mba nesagala nzi antekeko mbeera yakunjogera kunyonoonera nange njagala okusanyukako nange netaaga okubeerako nomutunga nina emirembe okitegeera Hmm. nange mpulira mbikooye nzebino byayogera alimba nti obadde omuwonyerera ena mbadde muwonyerera lwaki anondoola hmm? wembanga mbadde empunya lwaki aba nnondoola omuntu wawunya oba olondoola waki kyoba olondoola ekivundu hmm. bwetu oba tolina namulondoola kuba kati omusajja watuukira okulondoola omukazi nakola ne vidiyo kukakasa hmm. ngaalinga mukazi aba ategeezaakakasaawo yali ankakasa tindi wano nebaginayise era akumaze kati gwakukyayi hmm. yes nakakasa nawamanyi naba gwe mazi gwe tukumaze ekisinga ekyawadi kyeyali ayagala nze kyonna kyonna tekyandibadde kikulu naye ekisinga okunuma nnyo noonera hmm. n'omusajja eyandi eyandinkwanye ng'alina nexiti tasobola aba atya okitegeera hmm. kwega ono yali bbaawe yamwagala muntu eyali amukolera buli kimu amumanya okunsinga kati mbanfa ati hmm. okitegeera madireti biki byasinza okukolera mu bulamu <laughs> nga tetumuwayiriza tubeere feya ayina kyagatse ku bulamu bwo oba ayongedde buteeka ku kisenge biki byakkoledde madrat ayina kyeyali ankoledde mu bulamu bwange keba essimu ya mitwalo ataano hmm. tajingulirangako vaawo es eh? eh? ya kati wano wano wano abadde ajjawo ng'opangisaawo osula wakaawo tamanyiwo hmm? tamanyiwo kuba ze nali wanino naakajjawo ngenda malawo myezi esatu hmm. yes tamanyiwo kati eri obadde mu bufumbo wakaawe oba obaddengawuwo sibadde mu bufumbo wakaawe hmm. kati raba bye nawulidde ebya kiko nawulidde ogamba simanyi akwana bakazi ba kiko ebintu ebyo biri bitya hmm? abawala abo nadde hmm. saagala nyo bayingiza mu bintu bino mpozi ah. nawe banaba bavuddeyo bo nga bo hmm. kuba nabo balina obukakafu obwabwe butya alice alina obukakafu obubwi nti eh, meseji zaze nga amusindikira nga mukwana ekali sikiwa nti ye alice sobola omujjayo hmm. kuba ekyo kirinomu musajja yena asobola okukwana sereb yena asobola okukwana infact madda ti sisereb kuba madda ti ku maalo galina sisereb ku maalo galina sisereb baserebu tebeyisanga madda ti hmm? hmm. omanyisa yebuwe yeeyisa olaba naawe efaluuku gwe kennyini oba olabye efaaniwo sigwamu obuuki alina ogaba neefaluuku byokola binyumira biki naye ye ayina amala omuntu aba tanambuuza nga yamubuukire byabuukira abantu bwe mba nnimba abali we bakimanyi byabuukira hmm. abantu akyuse mu mpisa akyuse mu mpisa ayige n'okukyawa abasajja bakyawa tosobola agamba kuva biri kumi namwenda paka nakati olondola mukazi kiki lwaki oba tomuleka infact abasajja bakwata kale tugeze tugeze mbadde oba mukazi we niwe omusajja newaaba akukutte n'omusajja takisusa nnyo nga ye bwatyo bwakikola byebyeyogera hmm. kitegeera byayogera nakaddiwa kyekiwala bannange baneeza ekiwala sikimanyi yatukanga nga musima ekyo ekiwala sima kyagala kutuera oyagala kumutta mwibadde tujja kumutta tiyagala mutta omusajja zina obumwa obutta omusajja madaatiyagala mutta yakujja mukyala emikono eyo naye omufuukidde ate nze ndiwa emukono nze ndiwa eri ntebe nzibe nzalibwa ntebe hmm. wakitegeera nze siri we mukono mukono najayo nga omuntu wanajjayo naye bino ah, oh, ebyempulira nti gwe raba wagenda noyagala kiko ah, madrat nakigwamu beoyagala kiko oyagala <laughs> kiko ate ah, musajja atwamwesonyiwe hmm. amwesonyiwe kiko hmm? talina mize egyo amwezonyera amuviireko ddala kiko sola muwaliza namuteeka mu bintu bino kiko talina kyeyali ankoze kiko tanvumangako kiko tansozangako ate nekirala kale embeera za madrati kiko talina mutima mubi eh. ate kiko yeyisanga baserebu kale yeyisanga basita embeera ze tapapa hmm. ebintu bya yayisa kigaga yayisa ebintu ebirungi ebyenjawulo hmm. ekinyinza omugamba akola ekyo teyisanga kali nekabukiro no nekayimuka nekakola katya nekeetala nekazimba ozimba biki serebu taba namaalo hmm? yes mugambe serebu taba namaalo serebu gweyina beeraawo aleke nokweyisa empisa embi ayagalize ku munne nze namugalako okwolumu nemugamba nti chika ali smart namugala chika ayambadde engato yakabi zino ngatu yes naye nga yamaanyi nga ya black nga yamaanyi hmm. nga n'omukazi wajambala anyuma nadda ti yansuna munomunomuno eh? nanga gwewajidide kibula kiwala gwe wantama gwe oh. yankyayisa omusajja agwenjagala byonna byonna binnuma hmm. nze nekyampadde obuvumu okuvaayo mugamba alekeraawo odio hmm. ze yasindise zabadde zingira mumutima nga zikale ngaegambo byawogera mpulira nga binnuma nnyo nga tesigwe busoso byewulira hmm. nga mpulira binzita obusungu ne bulinnya hmm. nengatako nakiri ekyagayi wange basinza hmm. butajja mukama eranga ndaba kisuse okitegeera okusinga okwekya mukaga kiwala ekyo no kiribwe ekiti hmm. kiwala ekyo no kiribwe ekiti ate tomanyi so kati amugambyeko asinga nalekera onze simulinaako obuzibu kasita naaba nga nisonyiwa okunzigira mu kamwake hmm. simuyinako obuzibu wadde nomulani nogumu ah, madrati madrati muganda wange madrati yona omuntu oliko ah, madrati muganda wange ah, beera nga ebintu bino mubimala bulungi omukazi ono waba byayogera bituufu bituufu kuba nina obukakafu siga nti oba muwaayiriza oba yagambye omuwaayiriza nze nina obukakafu kubanga toyinza kwogera kintu kyanjwatosala vei noyogera pokopoko hmm. kuba ebigambo ebisala ebisibya si bwe kiri kuba senga mbadde nsala bigambo ganyereeta obukakafu nobukakafu hmm. mbuyina ebintu byazenga nkola mbiyina eryesimu yange nga tenafa bane nandibalaza ebintu ebimu namwe nemwewuunya yes nandibalaza nemuwunya nemukakasa nti bineno biwero nze simulinako obuzibu kasitanvaako kasitanvaako nze simulinako obuzibu ara hmm. sivuddeyo nti oba njagala kyakalanya amaka ge nno kibadde kiyitiridde kuba nange siina ssanyu hmm. kitegeera yaddayo ewwe ne bamubika zisiina gwembugumiza buliri madira ti mufumbo kubanga era omuntu ajja kugamba nti mufumbo bwabantu no madira ti mufumbo era agenda okukwana nomukazi we mumanyi eh. ayabeerawo wantoni kinjagala eh. madira ti kunesonyiwa kunzigyako mumwangaze wenamwesonyiwa hmm. kitegeera hmm. kubanza ebintu byazenga nkola ebadde binyuma mbadde binono kubaze senga ndi muntu wa kamera senga navaayo dda nina omuntu gwemanja naawe gwenkugira gwe buli wegamba okunsasula sente zawe ngamba nzija ewuwo nzinono gyenazikuweera musajja muyimbi binja kuddira naye tojja kyagala ate gwe muyimbi omubanja omukwasa miliyoni satu naye buli wembanga mutiisa hmm. nga mpayo ekumi abiri nga ngamba endala zino niwaka sizimuwerangako okuwaka kakati eh, muganda wange omuntu agamba nti omukyalo oyo agamba nti madira tisi yabadde sasula enyumba ye akola mirimu ki okola mirimu ki gweagamba nti eno enyumba eyakakadde gwagikola ki bwaba madira tisi yabadde agisasula <laughs> nze ndi mukazi ayinamu ku kasente akatono akasobola okulya ku cafe javas hmm. akakasa ba olusula ku sirena madrat yogera ebituufu kubakumanyi madrat hmm, amanyi amanyi bwe yandaba eri emabega si bwe nkyali kiwaki nakyo kimuluma kuba kyobalaba nga agenda njogeranga bwe netunda bwetunda bwe netunda simanyi oba alyangozeeko omukazi alinamukasente kange neduuka lya speya nina botiiki hmm. eyengoye so ebiseera ebimu kiraka obadde omuteekamu ku kasente bwe tuba tulowooza oba no nga kati nga um, bwobeera ne bbaawo nze kyemmanyi nze nga nze oba ndi musiru simanyi senga hmm. bbaa nga nkubira nanga omanyi lwa baha ndi wano nteraako emitwalo kumi nga nziina tekiŋgaana muteerako kuba hmm. Hmm. bba wange okitegeera tekiŋgaana zimuteerako so ekyo kyendibaekyanyo obuwaya bwe namuteekamu si bwe busente obungi nyinza obusobola okunuma kuba almost era ninga eyazimuddiza hmm? hmm, sente zi nazimuddiza so kati kikyoyagala nga tumaliriza kikyoyagala uh, uh, madirati ono akole esaawa zino nze madirati kyenjagala akole nzidye mukamwake alekerabuka abantu nga beyanzijja mukyalo wabadde anyamba wabadde ansasulira enyumba bwabadde nga ndiisa sima biki bambi anyamba ndeke nekirala yanzireko omuntu gwenjagala kinuma kinuma ku mutima ku omuntu gwenjagala obudde buneno wembirowooza binuma nkiwaya mugamba ebigambo bingi bwe bemberaayo nembirowooza mpwira nga binuma olaba ali faruk ojja kusomya okwyita oliye ali hmm. faruk abasajja mwina mwina mwambala empale naye abasajja banjawulo kinjagala obagamba oyo ngayi <laughs> wanjawulo nyo 100 madrat si madrat madrat si <laughs> wanjawulo sijja mufungula nga yewe yanfungudde mulese mulekedde ekitibwa kyenga omusajja era alina famireyo omumanyi wakoma omumanyi wakoma neddakiika zatambula omumanyi bulungi mugenda muswaza sigenda musa njagala ogamba omwana oyo hmm. oli wamaanyi era omukazi enaalina kuzanyisa musaasidde gwolina kuba nzi munaayi yeye ye mwebali wano abalina wakamwanatewali agenda mmusinga kyenyisa <laughs> okugamba <laughs> olumya madurati olumyasimulumya olinga alumya madratinkione ono gobadde naye ayibadde nehomuwaka nekiraki waka byonabyona ngaabirina madurati kitegeeza muganda nge madurati obadde nabunasale wakyendagatendi <laughs> wegambye aga omusajja munafu abadde nawafuwaka wakindagate ndekaabulaonomwana omupya gwakulemeseza yade newaaka oyo mwana omu anuma ekyomanya eh? nekakati anuma anuma nga bisa kuba nze ndi muzadde ninayo omwana hmm. hmm. kyomanya anuma hmm? kuba tekimanyi nokyamugamba naye tufaayo mm. tufaayo singa wabawo chanse mm. ah, nagamba raba kati tugire tugire gundi ani ah, madrat nagamba munange nsonyiwa naye bino byasobye wakyaliwo chanse madrat okudda nakyaŋamba hmm? mm. just abereko mumaka agase tolingeko ebyakwanakwana nakwanaoli nakwana oli abirekeraawo yeweko kukitibwa abenga munne ani ah, kiko mm. kiko yewa ekitibwa nti bwe mulaba simumanyi nnyo naye nze njogera kyendaba mm. mm. yes so tweyanze nyo tweyanze madurati omukyala agamba nti owaakawo wambwa <laughs> waakawambwa era omwana oli gwabadde abadde naye gwomulemeseza kyekimusinza okujjayo ndowooza kyekiyinza okujjayo tiyakulemeseza omuntu nebigambo byabadde nga njogerera byebisingidde ddala ddala ngaoli bwanagamba ekintu ngaoli bwanagamba ekintu ekikuluma hmm. nga bona linnya ku mukira gwa kapa hmm. siwaava obusungu netabuka nekuluma naye nga teyandikozeki teyandikulumye hmm. so nange kyo kibadde ekyo ekyo nzijyesa olya numa hmm. bera nimulowoozaako nemmere nenema okulya naye nyonyonyonyonyonyonyonyo kuba abikola <laughs> eh, abadde abikola abitegeera nnyo mulaba edduka sobola mu comparing yasingayo mu uganda Bati susa. Tweyanze nyo tweyanze. Hadi hati, omchalo na mumanyi. Naye lwaki temwagezezaako before camera nemuyita eno wansi ku whatsapp nemunegotiatinga nmulaatfirst of all yamblooki nali namukubirako okwo nga yakarekodinga video nedaginise mm. mm. ningezaako mukubira amabuuzi eyakoze kyaki kuba hmm. namuweereza meseji yatikingako emu ndala nga mblokinze ninjagala mukubire mubuuzi eyakoze kyaki ninga esimuze eraga nti yamblokinga nekwatsapu sobola mufuna nesalawo mbima amazzi mbireke kuba bibaawo hmm. aze abinkola omanye otuuka ekisanogewakati omuntu ngaoyo abinkola hmm. eh. nomuleka hmm. nemanya nti nga weyamblokinze weyakoze biki antadde hmm. naye ate bwabanga ate yabadde amblokinze nga ntadde nesonyi ate nenfuna amasimu ngaovudde ne ku masimu nenfuna audios hmm. ezisukka mwemu mu biri mu satu mu nnya hmm. kiba kitegeeza kiba kiyitiridde hmm. omuntu oyo oba olina omuviirayo nze simulinaako obuzibu naye akimanyi azenga answazaswaza nga sivaayo hmm. ate nze siri wa mutima ogwo nti nsobola ovaayo kuba n'oyo ogwemmandya simwana ovaayo dda nizaye nazimuolamu akagwedde baba akatugala naye zimulemyo sasula muyimbi muyimbi so tokyalina chansi yakuddira madira ati nebakola atya ate nga muddirabamusiikasiika nebamuteekamu ebiru naye bamuteekamu lweko kikeni bamuteekamu bisoosi byonna biki byonna birungo nyanya biki tokyamulya siina mwetaamadira ati Eh, ebyono ebibyonoono biraka byaggwawo so naye kyasaba lekerawo otambuza odiyo oba wamuta ate mbw eri wamuttira akataleke eri mukwano gwe gwe yali ayagala ate nobulokingayo kitegera kati ebintu ebyo si birungi nga nange mukubire muve mumawulire because naawe kiina kikuaffectinga brandiyo kigidamaginga ate ono kiyinza n'obutamuaffectinga nnyo because ye si superstar ozinga oli superstar ngambadde simanyi siina nakyembwagazi oba superstar kakati gwe gwabaagira brad yebeegira ate ono mukazi kati kizibu nnyo okulwana n'omukazi mu kamera kati kyemuba mukola mubeere nga mukwatagana oba mugenda wali wamugana wange sozo mwabeere nga abakwasaganya mubeere nga mugira ebintu bikole nga kiko kuba bagamba kiko sinakiko kiko ali sirigeya sirige ebintu bye oba tugire omukolo owase tulekere awoyo kaliyoki owase mukyala webatebeere batebenkere ensonga eyange jasti nzigyeko omumwa genze simwogerako bane omuntu yena alina ali eyo wemba nakusindikako odiyo nga nvuma madrati nga mukonjera mwambudde bannange gijeeyo nswazi sirina ogwo omutima sirina ezo mpisambi hmm. naye kyansuseeko ate mbagambye e, kyasinza okunzigyayo mu kamera odiyo zeezo hmm. zannumye nnyo zankubye nnyo wala kuba nze ndi mukazi mugumu naye natuuse nokaaba neŋaaniye mukama akasajja kano kankolako efujja ebbanga eri emabega yonna era ne kakati lwaki aba kikola hmm. eh, omuntu wesonyiwa obubaka obusingayo maadi tumwesonyiwe madrati kyenyinza omugamba hmm. akakanaakuze hmm? yes madati musajja mukulu akuze alimu emikoyo gokuzaot like alimu 50 plus webityo kuba madrati mukulu ku kiko vao gwe bweato owunyiriza omukazi sekufuloyo atano yakutaano akola ata nasi atereereko ewuwe munakaage abe ku mukyalawo obudde fuola abaffe abaala bakwana beyesibako akola aty asimaji ankulapi obudde bwawo abaejemi yaayo agiwamu omukyalo owewaka abeereko n'abaanabe eh, tajja ava mu mawulire waate nsonyiwa ekyo kwenza omuwala eyansindikidde odio kali tetukyayogera naye yansinikirayo lyo naŋamba nti antireke naye madrati atuleko mumakaage madrat tweyanza nyo tweyanzege madrati omukyala gamba tuulako wakaawo kubanga alina vidiyo zo ziri enkambwe alina vidiyo zo ziri enkambwe enkambwe eddala ajja kukwabya so yagamba ajja kukwabya alina vidiyo ziri zinyinenyine eza process kakati <laughs> muganda wange ebintu bino mubivuga empolampola oba kiko ayita ono abatuuze kiko kikole otherwise gyebiraga eyo odiyo zigenda fuuka odiyo wano tuvuge sitoli eno naye nga sitoli eno yandibadde eggwa hmm. mu mirembe ate gye biggwera eitha nga brand ogimeguddeko ekigundi naye nga bintu ah, kiku kwasaganya ensonga zona omumanyi kikakumanyi kiko tamanyi nnyo just yandabirera nga kumajaamba takuintrodusingangako wakiko nti ono yegundi wange yebyingira emabegako awo kikamanyi byface omuntu okutali kumwekitalo ebiti kuba nze kyenjagala saagala muntu wayiriza muntu nze siwayiriza kuba nze njogera nyo ekintu nga nina obukakafu eh. ne gwe ngenda okuddako kuba nina obukakafu odiyo ze meseji ze buli kimu nempapula kati mubandya miliyoni bbirimu emitwalo asatu upcoming established si uli wamaanyi naawe kamoga mm. nze mutegede <laughs> muyimbi kwe ah, abantu bagamba sasula sasula sente z'omukyalo ono eh, naye ah, madrat madrat ebintu bino bituswaza naye beera nga mubisoti oba omumanyi mm, oba tomumanyi welaikulu mugende mumaaso naye nga tweyanza nnyo tweyanzeeke bezita ensonga ensonga zitambula bannange rokodawuni eno ensonga mpitirivu naye madrati nkusaba gwenkumanyi omumanyi nsaba ebintu bino mubijje mumawulire twasaganye nekyensaba namawulire hmm. baleke kukuba nyo daginais bambi omwana oyo talina musango daginais yes hmm. like baleke mumwogerako bintu bibi bcause hmm. bamukuba no like nina byendaba ebitraining of social media ebitansanyusa ensonga eriwo just yamadrat daginaisi bambi bakimujemu daginaisi bamujemu mm. naye nga daginaisi yayinawaaka filimu mm-hmm. hmm? sita naawe filimu sita hmm. toleeta vitizi kugunda kulengerwa <laughs> omwamaanyi oliba mumotoka omufuula mumotoka ti ne madira ti okuteeka mumotoka eziba mumotoka tetuve wano madira ti bwe kiba kika kya mumotoka ne daginaise nga kika kya mumotoka nga bagambye ziwa erinnya oyinza madira ti paso paso buno obufuuwa <laughs> ah. enda yina esimotoka ti oba oyo maaso kirabika kuba atiratigana omunafuiza nyo munafuya naye gwe wali omuntu udonno nokudonnoomwana eh, yakola ebintu biri eyaddala sobola omwerabira obulamu bwange bwonna kyabamu ono yali mumuzannyo ono yali azannya buzannyo komedi yali mukomedi steady for your mocha. Yeah, man, yeah. Questions, your common. See me now, because we're the city to our camera. Now, when man, you guys are okay, now, because I'm so like a center car. So, I'm a cool item camera. Kuba take a tube when we die, we'll be in the swallow. Yes. Tuyanze nje tuyanze nje. Eh, Tuba dewa no ni muganda wange Rabaha. Eh Rabaha. nanteza ee muganda wange madira ti bwete wetubadde genda owasozo muyite omukyalo ono mubakwasaganye muve mu byokwetiisatiisa ŋŋenda kutwala ku poliisi simanyi biki biki omuna agenda ate mubiteeka mu poliisi ate bijja kuba biwanvuye ngaamawere temukyagalinako kontro so mukikwasaganye eh, kuba yagamba nti kati waa rangirova ne vitigi byawukana ekituufu wafuuka dda vitigi era wali ofuwa bufuyimuka kasozi katinagula eh, um, nagulaangirova eri enya petro tekuba kikka tekola ki esika emabega ne maaso gwe ate ogamba nti ate banditire kagundi simanyiko ojja kitoosa oliwa nywemu awo osimbule kakati ebimwana ono tabyagala amwana ono ayagala omuntu akuba emabega ne maaso ngaoyakirawo oyakakimu todda awo kugira komedi ate leero nabadde ne renti simanyi biki nina amabanja simanyi leero sibeera lwento nina biki zina stress sibyo byebabeeramu oli abeera nebistress oli dagenize mm-hmm. nalina stress ngaomuntakubulira takubulira stress nyebaakakimu ganidaginaisi bambi mumuleke musajja watu talina buzibu ye yamulumba daginaisi talumbankoko madrati madrati yalumba daginaisi bambi mumuleke dagoonesef bandabire bonna boolinabaawo kiwewa ntv ntv the beats